березы, русские березы, дотронулись ветви реки. Качнулись сережки махровые, листья душистые, лепки. Течет река спокойная, прозрачная и глубока. Запела гармонь сооколицы. Песня полилась широка. Россия, родная матушка, Стройные белые березы твои, Пахнет трава сладостью, Пряная горсть любимой.